Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Xo'p, biz kanalimizda eng ko'p prosmotr bo'layotgan bo'lgan videoga qo'shimcha qilib video chiqaryapman. Xo'p. Tikuv mashinka mokkisi degan video chiqardim. Juda ham ko'p prosmotr olgan ekan. Endi xuddi shunga qanday mokka tanlash kerak degan savollarga. Xo'p. mana odatda mokkalar uch xil bo'ladi bittasi mana bunaqa korobkada bo'ladi bittasi buni o'zi bo'ladi и bittasi buni ichiga bunaqa paketga solib qo'ygan bo'ladi и narxlarida ham farqi bo'ladi sizlarga tavsiyam e, ba'zi birlarda mana bu joyida mana mana joyi sariq bo'ladi mana bu joyi shuni yaxshilab qaraganingizda ko'pincha mana bunaqa paketdan chiqqanlari yaxshi bo'ladi narigi sarig'i ham agar original bo'lsa rostakam bo'lsa agar o'sha ko'p tovarlar bizda xitoydan keladi rostakam xitoydan kelgan bo'lsa o'zimizni ishlab chiqaruvchilardan bo'lmasa yaxshi bo'ladi mana bunaqa paketda keladi xitoydan ho'p nimaga o'zimiznikilardan bo'lmagan deganim chunki mana bu joyi oltin bo'lgan joyi o'sha oshiqcha qizib ketmasligini oldini oladi mana bu joyi sariq bo'lgan nokkalar bo'ladi shu joyi sariq bo'lganini sababi mana bu ip tikilib ketayotganda mana bu temirni ichidagi mokis qizib ketmasligini oldini oladi tikka hali haligi moshinkangiz qizib ketmaydi tagi qizib ketmaydi o'shandan bo'ladi mana bu mokkini to'g'ri tanlashdan bo'ladi keyin bu hozir bu o'rtachasi mana shunaqasini ishlatishni tavsiya qilaman oltinligini olib e, pulga nima qilgandan o'sha qimmatroq undan ko'ra bu yaxshi masalan ho'p buni e, qirg'iziston bishkek shahridan olib keldim hozir keldim uyga bu qirg'iziston bishkek shahridan oldim asosan u yerda tovarlar xitoydan keladi bizda ham toshkent shahrida bo'lishi kerak lekin boshqa shaharlarda bilmadim ho'p istaganlarga hmm, shu makkadan o'zbekistonni hamma viloyatiga jo'natib berish qo'ldan keladi pochta orqali bemalol jo'natsa bo'ladi nechta zakaz qilsalaring o'shanga qarab o'zinglar sexlaringga eng asosiy foydasi sizga e, moshinkam buzildi deb usta chaqiraverib e, boshingiz og'rimaydi и tikuvchilaringiz ham moshinka yaxshi ishlamayapti deb sizni boshingiz og'ritmaydi tikuvchilarimizga ham o'sha e, moshinkangiz hadeganda ip uzavermaydi ipdan olmaydi yoki burab tikib qo'ymaydi o'shalarni oldini oladi mana bu narsa yaxshi bo'lsa keyin ishingiz sifatli chiqishni boshlaydi ho'p ikkinchisi shpulkalar shpulka tanlashda nimaga e'tibor berishimiz kerak ko'pincha shunaqa seriy e, shpulkalarni olishni tavsiya qilaman nimaga deganingizda har xil nimalari bor qizili bor yashili bor ko'kka bor nima qilgani bor lekin ular ko'p bo'yalgan holda bo'ladi qizil yashil ko'klarni olsangiz e, tabiiyki u ko'kni mm, ko'kka bo'yash kerak bu degani u tovar mm, bir marta ishlatilib bo'yab turib yana qaytib sizga sotyapti degani shuning uchun e, seriyasini olishni tavsiya qilaman и o'zimdan qaraganingizda bilinib qoladi bo'yalgani tavati bo'lgan hozir buni qarasangiz mana shpulka yaxshi mana ho'p e, yana bir narsasi mana bu mokkani ichida mana uni ichida temirchasi turibdi shuni e, ikki xili bo'ladi garchi uch xil bo'ladi o'sha aytgandek oltin rangdagi deganlarim va ichi sariq bo'ladi ba'zilarniki ba'zilarniki qora bo'ladi eng o'shani bilishni yaxshi nimasi ba'zi birlarda plastik bo'ladi bundoq chiqarib turib olib ko'rsangiz plastikka o'xshagan bo'ladi sinib qoladigan bo'ladi o'shalarni olmanglar o'shalar sizni ishingiz sifatli chiqmasligida eng yomoni asabingiz buzilishligiga olib keladi shunaqa e, oladigan bo'lsalaring bunaqa paketdagi chiqqan mokkalardan olinglar ho'p yaqinda yana bir e, ignalar bo'lsa e, video qilaman chunki hozir qish fasli kelyapti tabiiyki hozir hamma o'sha tikkaningizda o'sha meh materiallarni tikkaningizda yoki polester materiallarni tikkaningizda moshinka qizishni boshlaydi moshinkani iynasi qizigandan keyin tovarni teshib qo'yishni boshlaydi shuning uchun mm, grozbeker iynalarini tavsiya qilaman ulardan ham bor oltin iylalar deydi bizda nimamizda bizni tilimizda xohlasanglar o'shalarga zakaz bersalar ham bo'ladi pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman bemalol zakaz qilsalar ham bo'ladi o'zbekistonni hamma hududlariga yetkazib beramiz chunki pochta orqali yuboraman kichkina narsa pochta orqali jo'natsam yuzgacha olib borib beradi hech nima qilmang hop ikki uch kunda boradi sex ochib ishlatayotganlar moshinkani tushunmayotganlarga masalan judayam yaxshi yordam bo'ladi bozorga borib olaman desangiz manga o'xshab hozir masalan hech kim aytmaydi chunki man o'zim tikuvchilik ham qilaman o'shaning uchun e, moshinkalarni ham farqiga boraman ancha man uni eng zo'ri shu deydi qarasangiz o'zi nima bas aytgan puliga yoki o'sha e, mayli puliyu e, vaqtingiz oladi и bekor o'sha arzonga olgan narsangiz uyga olib kelasiz yaxshilamaydi и e, yana asab buzilishi boshlaydi shuning uchun yaxshi tovar tanlashga harakat qilinglar kraska sepilmagan o'shaning uchun shunaqa chiqqan hop mana اعتبر لها ان شاء الله